Bonjour et bienvenue tout le monde. Euh, sujet, le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur l'étude de, la relation entre euh, l'abscisse euh, angulaire et l'abscisse curviligne d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'outil logiciel et plus exactement le logiciel du Et donc euh, nous allons réaliser un mouvement circulaire qui se, qui un mouvement circulaire, une barre en rotation autour d'un axe qui va être perpendiculaire à, l'écran. Donc, euh, euh, nous allons prendre un cercle et nous allons renommer le, ce point renommer par exemple O c'est le, point autour de, duquel la rotation va se faire O. O. euh, attendez voilà ça c'est notre point B, Ce point, je vais le nommer, euh, le nommer P, B0. Ok. Donc, je vais mettre le, un autre point que je vais nommer B. C'est ce point qui va tourner autour du, point O. Et nous allons prendre le segment OA. donc on va changer les propriétés comme suit. Donc je vais mettre l'épaisseur un peu large, une couleur foncée. Voilà, je vais cacher cette étiquette va cacher cette étiquette du cercle. Voilà. Plus tard, nous allons cacher ce cercle. Donc ce petit B, ce grand B, ce petit point, il va tourner autour du point euh, c'est-à-dire il va prendre ce cercle comme euh, trajectoire. Il va tourner autour du point O. Et comment se faire cela nous allons choisir euh, si j'ai déjà préparé une horloge qui démarre en cliquant sur ce bouton et qui, se stoppe en cliquant sur ce, cet autre bouton donc ça je n'ai pas besoin je vais le cacher cacher voilà de ces boutons dans, de, côté de l'autre côté. Donc je vais prendre ces boutons et de l'autre côté, voilà. Ça c'est des boutons de cette horloge. Cette horloge c'est trois curseurs A, B, C. Donc A c'est les, secondes, B c'est les minutes et ainsi de suite. Donc je vais déclarer une variable que je vais nommer T, le temps c'est-à-dire le temps, qui va être égal à A plus euh, B fois 60. C'est-à-dire qu'on va calculer les, secondes du, time, de ce time. Je vais prendre euh, ce T, parce que j'ai besoin de forme d'un texte. Là. Et Mm, mm, mm. Voilà, ça c'est T. Je vais le mettre en couleur XT gras taille moyenne voilà ça c'est le temps voilà maintenant comment faire pour que B autour du point O dépendamment du temps. Donc, euh, voilà ce que nous allons faire. Nous allons prendre euh, ce B, ici, et mettre dans B égal Donc, au lieu de mettre Donc, nous avons ici espace. Donc, je vais prendre une propriété. Au lieu de prendre ici moins cette valeur, je vais mettre x de O, du point O plus un certain, plus euh, le rayon. Donc euh, avant de faire cela, j'ai besoin de la distance entre ce point et 0, le rayon, c'est-à-dire le rayon du, du, cercle. Donc pour cela, je vais utiliser ce, ce bouton et il va me calculer la distance entre B et, O. Donc c'est 4,64. Et maintenant B, B voici. Regardez, je vais mettre x de haut plus le rayon, c'est-à-dire le 4,57 multiplié par un euh, certain sinus. Le sinus d'un angle du, du temps, par exemple, mettre t. Donc le t va être comme... Euh, euh, le temps qui va faire euh, le, tourner ce point B. L'horloge qui fait tourner le point B. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Je vais mettre un cosinus, celui de sinus. Donc, euh, je vais mettre Y de 0, de O, De O, plus, plus le rayon, 4,57 fois le cosinus de t. Voilà, maintenant regardez regarder si. Maintenant regardez si je tourne autour de point euh, Mais très vite, donc je vais mettre, au lieu de mettre euh, t, je vais mettre du divisé par un certain, certain nombre ça pour euh, ralentir le, mouvement du P. Donc T divisé par 4. C'est T divisé par 4. Ok. Démarrer. Voilà, c'est bien. Ok, donc RAS. Je vais mettre ce point B0 confondu presque confondu avec le, point B. Voilà, c'est bien. Donc, euh, le but, c'est l'établissement de la résultation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, ainsi que la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse euh, curviligne. D'un point au mouvement de rotation autour d'un axe. Donc euh, là, je vais cacher le, cercle. Regardez, j'ai une barre autour de, euh, en rotation autour du point O. Et je vais choisir notre angle. Donc, A. Je vais faire bouger comme ça. Voilà. Maintenant, je vais définir l'abscisse curviligne et l'angle. Donc, euh, je dois prendre le, cet arc de cercle de rayon, donc euh, le point centre au début, et puis le point, le premier point, et puis le deuxième point. Voilà h. Et puis, je vais cacher cette fonction et h, je vais le mettre en couleur. Style d'épaisseur, couleur. Et mettre celle-là par exemple. Voilà. Et je vais le renommer S comme euh, Nopsis S. J'ai besoin de l'abscisse angulaire, c'est-à-dire l'angle que fait OB, le vecteur OB, par rapport au vecteur OB0. Donc, euh, je vais choisir cette icône, alpha. point sommet point point sommet et point voilà gardez ce je maintenant la a ici 0 presque 0 et la même chose θ alpha égale presque 0 donc euh, alpha je vais le, prendre une couleur donc celui-là, ok. Non, c'est pas sur le point O. ok. couleur, c'est là. Voilà, ça c'est alpha. Et notre point B avec euh, la couleur verte, puisque l'abscisse curviligne est en vert. Voilà vais prendre plusieurs angles, pas mal. Ça c'est le rayon. propriété, euh, non, texte, nombre, non, non, la distance. Oh. Donc je vais mettre Je vais mettre R. Okay. Non Anglais. Anglais. Donc, supprimer. Ok. Coller. À cacher. On a, ça suffit. On a, donc le rayon égale 4. Donc nous allons. Ok, c'est pas mal. Euh, donc tout est bien maintenant. On croise. Hop. Ok. Maintenant, j'ai besoin du tableur. Ici, nous allons enregistrer l'angle. Euh, d'abord le temps et aussi le temps. nombre de 10. Ok, je vais supprimer celle-là facilité les appuyer donc je vais mettre un phare multiplié donc je vais supprimer cette valeur. Et ici, je vais mettre le, H ou le S. Le S. Il est où déjà Voilà. Le S, je vais le, porter ici. Je vais mettre la même couleur. Propriété, couleur. Voilà. ici valeur effacer effacer aussi ces valeurs du temps et je vais enregistrer aussi le S en bas de 10 ok maintenant regardez nous allons cacher le A et faire l'enregistrement donc nous allons enregistrer le temps en même temps et l'abscisse curviligne du point P et son abscisse euh, angulaire alpha. Donc, regardez, démarrer. Donc ça, suffit. Donc euh, je vais essayer au lieu de mettre euh, en cliquant sur ce bouton je ne vais pas démarrer animation bouton 2 ah voilà je vais supprimer la mise en à 0 de A et la mise à 0 de, de B 1 en C virgule false et je vais supprimer la mise à 0 de C OK. Maintenant, je vais reprendre l'enregistrement. Une fois objets. je vais commencer l'enregistrement, donc il est déjà commencé là. Je vais mettre propriété. Donc euh, RAS, quand je fais RAS, il y a une l'arrêt de, de l'animation, mais l'enregistrement, ok, regardez. Voilà. Maintenant, nous allons exploiter ces résultats du tableur. Nous avons ici, nous allons calculer le, ça c'est T, ça c'est S et ça c'est alpha. Nous allons calculer chaque fois S divisé par alpha. Ok, ça c'est un commentaire. Voilà si je vais mettre égal cette valeur divisée par le alpha, cette valeur. Entrée. Qu'est-ce qui se passe Ah, ça c'est pas le texte. Ok, je vais mettre. Est-ce que j'ai le droit de mettre ah, dans le tablage Par contre, alpha c'est un nombre, c'est un texte, c'est un texte. Voilà le problème. Donc, je vais faire ici, je vais supprimer ce T. Je vais effacer ce S parce que ça c'est un texte. Ce n'est pas des valeurs. enregistrer le S se forme d'une enregistrée dans le tableau. S, arc S, voilà, comme ça. 10. OK. Avant, je dois mettre le A à 0. Je vais supprimer ces valeurs. Effacer. c'est les objets. Voilà. J'ai maintenant l'enregistrement de S. Je vais le, le mettre en couleur C'est euh, celle-là. Bien. Je vais mettre le temps. Le temps, c'est le, c'est le A. Enregistré dans le tableur. Voilà on peux le renommer sous forme de T, renommer T. Ok. Voilà. Ok, voilà. Mais ici, il y a un problème. Donc je que nous allons renommer. Ah, parce qu'il y a des scripts à l'intérieur du bouton. Donc, euh, effacer effacer, effacer, voilà, effacer. Voilà, maintenant là, le temps, plus tard pouvez euh, le changer si vous voulez, quand on fait l'enregistrement, donc euh, démarre, je démarre. Voilà, ça c'est le temps, c'est l'abscisse curviligne, ça c'est l'abscisse angulaire. Alors. Qu'est-ce qui se passe Ah, j'ai pris seulement. Ah, passe. Ça, c'est une erreur. J'ai tout. Effacer. É fácil. alpha, on va le mettre ce colloque. Ah, c'est l'abscisse. Ah, c'est le temps. Le temps, on va le mettre au rouge. alpha enregistré en nombre de, 10 aussi et le S enregistré en nombre de 10 non non non non non, non. retirer donc A en nombre de 10 S au nombre de 10 voilà, c'est bien. Donc, démarrer enregistrement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Voilà. Maintenant, c'est bien. Nous allons exploiter ici les valeurs. Ici, on va mettre, on va renommer sur A, renommer T on s'en fout, ok, c'est bien. On va calculer ici, nous allons calculer S divisé par alpha. Ok, et je vais mettre euh, égal cette valeur divisé par cette valeur. Entrée, voilà. Maintenant, je, je je fais la même chose pour toutes ces cases. Donc toujours égal à 4,57, c'est-à-dire le rayon. Donc, c'est quoi la relation entre S et alpha Donc la relation, on va l'établir. Ça s'écrit comme ça. affichage euh, algèbre. Affichage algèbre. Voilà. Je vais écrire euh, la relation S sur alpha, S de T égale à R, le rayon fois alpha. Ça, c'est la relation entre S, euh, abscisse curviligne, égale à R, le rayon, fois le alpha. Alpha symbole. Voilà. Ça, c'est la relation entre l'abscisse ligne et l'abscisse. Et l'abscisse, c'est euh, donc le mètre, c'est là, texte, grand. Voilà la relation qui lit le S et le... Quand on calcule S sur alpha, on trouve que toujours égal à 4,57, c'est-à-dire le rayon, c'est-à-dire la distance entre O et B. Maintenant, nous allons calculer la vitesse curviligne. La vitesse curviligne, donc pour ce point, je vais mettre S sur moins celle-là sur celle-là, moins celle-là Donc euh, vitesse V, la vitesse V entrée. Donc ici, euh, c'est pas grave, nous n'allons pas la calculer parce que c'est une extrémité, donc on va mettre égal à entre parenthèses cette valeur moins cette valeur, le tout divisé par, entre parenthèses, le t. Donc, 4 espace. Hmm, égal, entre parenthèses, divisé par entre parenthèses, entre ces parenthèses, nous allons mettre non. Ok, c'est pas grave, nous allons mettre égal entre parenthèses. B4 moins B2 B2. moins B2 divisé par entre parenthèses euh, donc C ça c'est C4 C4 moins C2 entrée. Voilà, maintenant, c'est là c'est eh, normal. Donc c'est là on va la supprimer. Cette case, on va la supprimer. Propriété. Donc ça c'est la vitesse euh, angulaire, euh, vitesse euh, Et là, on va calculer le oméga, la vitesse W en radian par seconde. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire ici C'est le θ V de, S, on va mettre θ donc égal. Je vais mettre égal à a4 moins A2, donc entre parenthèses, A4 moins A2, le tout divisé par, entre parenthèses, entre parenthèses, le T. Donc C4 moins delta T. Delta T est C4 moins C2 c'était entrée. Je fais la même chose pour toutes ces cases et il est toujours constante. Maintenant, je calcule V sur V divisé par W. Ok. Je fais égal celle-là divisé par celui-là. Entrée. Oups. Oups. Voilà. Donc, la même chose. V sur oméga égale à R. nous pouvons écrire la relation entre la vitesse donc la relation entre la vitesse euh, V égale euh, V donc V égale euh, V sur R V sur oméga plutôt oméga symbole oméga oméga parce que tout à l'heure on n'avait pas la possibilité d'utiliser le oméga voilà égale égale à R c'est la deuxième relation que nous avons établie. Avancer euh, position couleur, va c'est là le texte, graphe et grande OK. Voilà. grande. Ok. J'ai dit gras Et j'ai dit grande. Qu'est-ce qui se passe Donc voilà, c'est les deux relations que nous avons établies aujourd'hui à l'aide de GGBRA et à l'aide d'un mouvement. Donc voilà, c'est Donc, euh, merci pour votre attention. Donc, la relation entre l'abscisse curvilini et l'abscisse angulaire, c'est que euh, l'abscisse curviligne égale le produit de rayon du mouvement fois l'abscisse angulaire. Et que la relation entre les vitesses angulaires et curvilignes est linéaire, et la vitesse angulaire, c'est que le rapport entre V sur oméga égale à le rayon. Voilà, merci pour euh, votre attention et jusqu'à notre...